हेलो और वेलकम फ्रेंड्स 402 कोर्स क्लास 10 से बिलोंग करता है सीबीएसई e के यानी central board of secondary education के और इसका टाइम टेबल जारी हो चुका है यानी सीबीएसई e का टाइम टेबल 2021 का जारी हो चुका है जो कुछ इस तरह का है मैं आपको दिखाता हूँ ये देख सकते हैं ये सीबीएसई e के लिए टाइम टेबल जारी हुआ है क्लास टेंथ के लिए अब ट्वेल्थ के लिए भी जारी हो चुका है क्लास टेंथ के लिए भी हो चुका है तो ये क्लास टेंथ में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि फोर हंड्रेड कोर्स यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है तो ये देखिए ये टाइम टेबल है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 087 कोड है सोशल साइंस का फिर यहाँ पे साइंस है होम साइंस है यहाँ 165 तो दिख रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन का लेकिन 402 कोड नहीं दिख रहा है तो आप लोग घबराइए मत आ, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ क्या आपको करना है देखिए यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है ना ये पढ़िए आप नीचे इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है date sheet of minor subject will be provided to the school separately यहाँ पे लिखा हुआ date sheet of minor subject will be provided to the school separately तो आप स्कूल से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कीजिए और वहां पर आपको डेट शीट मिल जाएगी जो आपका 402 कोड यहाँ पे नहीं डिस, डिसअपियर है वो आपको स्कूल से मिल जाएगा और स्कूल से आप कांटेक्ट में रहिए और वहां पर आपको ये चीजें मिल जाएंगी तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है 402 कोड लिया है तो बहुत अच्छा है और आप स्कूल से कांटेक्ट कीजिए जिस स्कूल से आपका फॉर्म भरा गया है और वहां पर वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी दूसरी बात समझ लेते हैं यहाँ पर दूसरी बात ये है कि जो 402 कोड है वो यहाँ मेंशन ना होने के पीछे कारण क्या है 165 तो मेंशन है 402 नहीं मेंशन है 402 एक माइनर सब्जेक्ट है कहने का ये मतलब है कि 402 कोड आपके फायदे के लिए बना हुआ है अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं सपोज कीजिए हाई स्कूल में किसी सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं और कंप्यूटर साइंस में पास है और फोर हंड्रेड टू कोड आपने ले रखा है तो आपको पास ही माना जाएगा तो इसीलिए इसे माइनर सब्जेक्ट में रखा गया है समझ रहे हैं यानी कि अगर फेल हो गए तो कोई बात नहीं अन्य सब्जेक्ट में आप पास हैं तो ठीक है और अगर पास हो गए और किसी एक सब्जेक्ट में फेल है तो भी कोई बात नहीं है क्योंकि कंप्यूटर साइंस में आप पास हैं तो आपको पास ही माना जाएगा और सारे सब्जेक्ट में पास हैं तो आपका वैसे ही फायदा है ठीक है तो ये मतलब होता है माइनर सब्जेक्ट का तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कंफ्यूजन थैंक यू